नमस्कार दर्शकों स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एस्ट्रो विदासीस पे आज दिनांक 27 जुलाई 2018 का दैनिक राशिफल राशि भविष्य क्या कहती हैं और आज गुरु पूर्णिमा भी है और चंद्र ग्रहण खगराश चंद्र ग्रहण कैसा रहेगा आज का दिन आपका मेष से लेकर मीन राशि तक के जो हमारे जातक हैं उनका आज राशिफल क्या रहेगा राशि भविष्य क्या रहेगी इस पर आज हम चर्चा करेंगे और मेष से लेकर मीन राशियों मीन राशि जो हमारी है ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा और शुभ ये जो हमारा ग्रहण है किन राशियों के लिए शुभ है किन राशियों के लिए अशुभ है इस पर आज हम चर्चा करेंगे साथ साथ दर्शकों आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा ऐसा उपाय करें कि जो ग्रहण का कुप्रभाव है इससे आप बच सकें तो दर्शकों आज का प्रोग्राम ये थोड़ा सा लंबा रहने वाला है लेंथी रहने वाला है क्योंकि आज काफ़ी कुछ आपको जानकारी देनी है तो पहले चलिए हम पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं तो 27 जुलाई आज पूर्णिमा तिथि है फुल मून है आज जिन भी हमारे जो जातक देख रहे हैं जिन लोगों ने हमसे टेलीफोनिक बात भी की है अपॉइंटमेंट लेके तो हम उनको कहते हैं किसी किसी लोगों को कि पूर्णिमा का व्रत रहना है तो जी हाँ आज फुल मून है आज का आपको उपवास रहना है बिना नमक का रहना है तो पूर्णिमा रहेगी आज उत्तरा अषाढ़ा नक्षत्र है और शुक्रवार दिन सूर्योदय होगा प्रातः पाँच बजकर बत्तीस मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को अट्ठारह बजकर तिरपन मिनट पर ये जो हमारा राशिफल है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को स्टैंडर्ड मानक मान के बनाया गया है दर्शकों राहु काल का यदि हम समय बता दें आपको इस दौरान आप शुभ कार्यों को बस मत करिएगा तो राहु काल का समय रहेगा प्रातः दस बजकर बत्तीस मिनट से बारह बजकर बारह मिनट तक की तो शुभ कार्यों को यदि करना है तो अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिएगा सवा बारह से बारह उनतालीस के बीच में आप कर सकते हैं इसके अलावा दर्शकों आपको बताना चाहेंगे जो आज हमारा चंद्र ग्रहण है इसके ऊपर चलिए कुछ विशेष हम आपको बताए दे रहे हैं दर्शकों कुछ बुद्धहीन और तथाकथित वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रहण एक प्रकार की प्राकृतिक और खगोलीय गणना है लेकिन हमारी वैदिक मान्यताएं हमारे जो ऋषि मुनि थे सिद्ध पुरुष जो थे तमाम हमारे जो पुरातन वैज्ञानिक थे एस्ट्रोलॉजर भी वो थे बराह मिहिर मिहिर को आप देख लीजिए आर्यभट्ट को आप देख लीजिए उसके बाद आप अगस्त ऋषि को देख लीजिए तो पौराणिक मान्यताओं वैदिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल अत्यधिक सावधान रहने एवं जीवन में सफलता को प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर होता है मूल रूप में चंद्रग्रहण दर्शकों उस स्थिति को कहते हैं उस समय को कहते हैं कि जब चंद्रमा जो होता है पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी छाया में आ जाता है तो ऐसा तभी होता है जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा बिल्कुल एक सीधी रेखा में बिल्कुल एक सीधी रेखा में होते हैं तभी ये चंद्र ग्रहण होता है तो सबसे ज़्यादा जो रोल रहता है चंद्र ग्रहण में ये रहता है हमारे जो है पृथ्वी का चंद्रमा का और सूर्य का ये जो तीन हैं ये बिल्कुल सीधी रेखा में आ जाए तब चंद्र ग्रहण होता है तो दर्शकों चंद्र जो चंद्र ग्रहण होता है हमेशा याद रखिएगा जो पूर्णिमा तिथि होता है केवल इसी में ये घटित होता है चंद्रग्रहण और एक चीज बता दें दर्शकों ब्रह्मांड में इसका बहुत ही जब ये घटना घटती है तो धार्मिक मान्यताएं बहुत ज़्यादा हैं इस दौरान आज गुरु पूर्णिमा भी है 27 तारीख को गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मय श्री गुरुवे नमा तो सब लोग अपने अपने गुरु की आराधना करिए पूजा करिए कबीर दास ने भी कहा है गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए तो अपने अपने गुरु की आराधना करिए चूंकि 104 साल बाद ये चंद्रग्रहण पड़ रहा है एक हमने और टॉपिक बना रखा है वीडियो आप जाके देख सकते हैं तो बहुत कुछ खास है इस चंद्रग्रहण से बहुत कुछ लाभ उठाया जा सकता है जो सूतक समय है ग्रहण और सूतक समय की यदि हम बात करें तो नौ घंटे पहले ही सूतक समय लग जाता है दर्शकों दो बजकर चौवन मिनट से सूतक समय शुरू हो जाएगा देखिए सभी लोगों को हमारा नमस्कार प्रणाम तो दो बजकर चौवन मिनट से जो है सूतक समय शुरू हो जाएगा ग्रहण काल रहेगा रात ग्यारह बजकर चौवन मिनट से सुबह तीन बजकर उनचास मिनट तक की ग्रहण का समय रहेगा आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा है सत्ताईस तारीख दर्शकों आप लोगों को पता होगा गर्भवती स्त्री और बच्चों को आज विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी दर्शकों आप विशेष करके चंद्रमा का मंत्र है ओम ऐम क्लीम सोमाय नमा या ओम सोम सोमाय नमा इसका जितना हो सके इसका आप लोगों को जप करना है एक साथ सात अनाज मिलाकर सत अनाजा आपको दान करना रहेगा देखिए ये जो ग्रहण रहेगा हम बताते चलिए एक आपको राशिफल तो पूरा बता ही रहे हैं एक आउटलाइन आपको दिए दे रहे हैं किन लोगों को ये ग्रहण देखना है तो मेष राशि वाले इसको देख सकते हैं सुख की प्राप्ति होगी सिंह राशि वालों के लिए भी अच्छा रहेगा देख सकते हैं सौख की प्राप्ति होगी वृश्चिक राशि हमारी भी राशि है तो वृश्चिक राशि वाले भी इस ग्रहण को देख सकते हैं लक्ष्मी की प्राप्ति होगी श्रीम अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति होगी मीन राशि वालों के लिए भी ये ग्रहण बहुत अच्छा है लाभ की ना जो है जो है प्राप्ति होगी अब किन राशि वालों को ये ग्रहण नहीं देखना है तो दर्शकों सबसे पहली जो राशि आती है वृषभ राशि आती है वृषभ राशि के जो हमारे जातक देख रहे हैं उनको ये ग्रहण नहीं देखना है मान सम्मान यश में उनको हानि होगी मिथुन राशि के जातकों को कष्ट होगा इस ग्रहण से कर्क राशि के जातकों को बहुत पीड़ा रहेगी स्त्री से जो है बहुत ज़्यादा पीड़ा उनको होगी कन्या राशि के जातकों को चिंता रहेगी तुला राशि के जातक को व्यथा रहेगी धनु राशि के जातकों को क्षति होगी किसी चीज़ की और मकर राशि के जातकों के लिए बहुत खराब रहने वाला है कोई दुर्घटना घटित हो सकती है घात होगा कुंभ राशि के जातकों को बहुत ही बड़ी कोई हानि होती हुई नज़र आ रही है तो विशेषकर इन राशि वालों को बहुत बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे अनजान भय जो है कुछ सता सकता है तो इससे बचना रहेगा तो चलिए दर्शकों ग्रहण के समय कुछ निर्देश हम आपको दे रहे हैं इस निर्देश को आपको जो है मानना ना मानना ये आपके ऊपर है बाकी आगे प्रभु इच्छा तो दर्शकों जो आप कर सकते हैं तो देखिए ग्रहण में क्या करना चाहिए तो सबसे पहले ग्रहण के समय भगवान का चिंतन करना चाहिए उनका स्मरण करना चाहिए किसी भी मंत्रों को आप जप करेंगे तो उस मंत्रों की सिद्धि हो जाएगी इसके साथ साथ जब ध्यान करने पर कई लाख गुना उसका फल मिलता है दान का जो है करिएगा ग्रहण के काल के बाद ग्रहण के समय आप मौन जितना हो जब भी करना है तो मौन रह के कहें करना है बोल के नहीं करना है मुंह से जो है आपकी जो है वाइब्रेशन वो साउंड नहीं निकलनी चाहिए मानसिक जप कर करते रहिएगा ग्रहण लगने के पहले खान पान और बाथरूम में ना जाना पड़े ऐसा आप लोगों को सावधानी रखनी है देखिए अगर ग्रहण के समय कोई भी जातक हो मेष से लेकर मीन राशि तक का पूरी मानव जाति की मेष से लेकर मीन राशि होगी इससे बाहर नहीं होगी तो ग्रहण के समय क्या नहीं करना चाहिए चलिए हम बता देते हैं तो सोते अगर आप सोते हैं सो रहे हैं तो इससे रोग बढ़ता है पहली चीज दूसरी चीज ग्रहण के समय यदि कोई शारीरिक संबंध बनाता है तो कई पुराणों में इसका वर्णन मिलता है तो सुवर की योनि उसको प्राप्त होती है दूसरा ग्रहण के समय वॉशरूम नहीं जाना चाहिए बहुत ज़्यादा दरिद्रता आती है ग्रहण के समय यदि आप किसी से ठग कर लिए धोखाधड़ी कर लिए तो सर्प योनि की प्राप्ति होती है ग्रहण के समय जीव जंतु या किसी की हत्या करते हैं तो नरकीय जीवन हो जाता है फिर चाहे आप जितने ज़्यादा पूर्ण काम किए हों ग्रहण के समय यदि मालिश करवाते हैं आप तो कुष्ठ रोग होने की संभावना होती है ग्रहण के समय फल फूल पत्ता तिनका लकड़ी इनको नहीं तोड़ना चाहिए देखिए स्कंद पुराण के अनुसार एक मान्यता है कि ग्रहण काल के समय यदि आप किसी दूसरे का अन्न खा लेते हैं तो 12 साल का किया हुआ जप तप दान ये सब आपका जो है स्वाहा कह लीजिए इसको स्वाहा हो जाता है ग्रहण के समय अपने घर की चीजों में कुछ तुलसी के पत्ते अथवा तिल डाल दीजिए जैसे जो है पानी हुआ जल हुआ या कुछ भोजन आदि पदार्थ बना है तो ये सब डाल देना चाहिए ग्रहण के समय यदि आप रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए हैं तो समस्त पापों का नाश हो जाता है गुरु के द्वारा दी गई दीक्षा या मंत्र जप करने से अभीष्ट सिद्धि होती है सबसे पहली चीज ग्रहण आरंभ होने के पहले स्नान जरूर करें ग्रहण समाप्त होने पर भी आपको स्नान करना चाहिए क्योंकि जो ग्रहण की तरंगे होती हैं ये हमारे वातावरण को एटमॉस्फेयर को पर्यावरण को दूषित कर देती हैं इसलिए जरूरी होता है कि खास करके जो है नहा लेना चाहिए गर्भवती महिलाएं जो हैं उनके लिए बहुत विशेष सावधानी देखिए बरतनी पड़ती है दर्शकों तो तमाम चीज़ें देखिए हमने आपको बता दी है सूतक काल का भी हमने बता दिया है तो आप सभी लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग हमारे बताए हुए कम से कम कुछ चीज़ों का तो आप लोग पालन कर ही सकते हैं गर्भवती स्त्रियों के लिए पहली बात बताएंगे और जो बीमार रहते हैं हॉस्पिटल में हैं छोटे बच्चे हैं उनके लिए कोई वो नहीं है वो लोग अपना जो है क्योंकि ईश्वर सब देख रहा है साक्षी है तो वो लोग भोजन वोजन कर लें अपनी दवाएं समय पर ले लें उन लोगों को बहुत विशेष व्रत व्रत रहने की ज़रूरत नहीं है तो गर्भवती स्त्रियों के लिए हम बताना चाहेंगे तुलसी के पत्ते का सेवन बहुत अच्छा रहेगा पवित्र होती हैं तुलसी की पत्तियाँ नुकू नुकीली वस्तुओं से आपको दूर रहना है जैसे चाकू हुई कैंची हुई सुई हुई पेन हुआ पेंसिल हुआ तो गर्भवती स्त्रियों को नुकीली चीज से दूर रहना है आपको सब्जी नहीं काटनी है इससे बचना है ग्रहण काल के दौरान आपको बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है इसके अतिरिक्त जो भी गर्भवती स्त्रियां देख रही हैं अपने गर्भ पर एक हमने वीडियो देखी इसका बनाया भी है दर्शकों तो अपने गर्भ पर एक मिनट अपने गर्भ पर क्या कर सकती हैं कि गेरू गेरू आता है इसको आप लोग लगा सकती है रेडिएशन काटने में काफ़ी कुछ जो है गेरू सक्षम होता है तमाम हमारे दर्शक देख रहे हैं देखिए तो का प्रयोग करना है गाय के गोबर गाय का गोबर अपने जिस सैन कक्ष में है सैन कक्ष के बाहर गाय का गोबर आप लगा सकते हैं दोनों ओर जो है दीवार पे तो विशेषकर यही सावधानी आपको बरतनी है चलिए दर्शकों मेष राशि की यदि हम बात करें तो आज का राशिफल कैसा रहता है तो अपने काम पर मेष राशि वाले ध्यान दें मेहनत करें इससे आज आपको फायदा होगा ऑफिस में आज ज़्यादा काम रहेगा यात्राओं का जो योग चला रहा है उसका कुछ कार्यक्रम आज स्थगित होता हुआ दिख रहा है जिससे आपको आज बहुत ज़्यादा फायदा होगा नौकरी के नए अवसर या नौकरी में प्रगति के कुछ अच्छे अवसर आपको मिल रहे हैं आपके कामकाज पर आज आपकी बॉस की नज़र रहेगी इसके साथ साथ जो है जो हमारे आपको सेवन करना रहेगा धर्म स्थान में आपको घी का दीपक जलाना रहेगा नहाने के पानी में कुशा और थोड़ा सा तिल डालकर आपको स्नान करना रहेगा व्हाइट कलर आपके लिए शुभ कलर है अब अंक रहेगा सभी लोग देखिए लिख रहे हैं गुरु जी प्रणाम भैया जी तो सभी लोगों को देखिए नमस्कार सभी लोगों का माता रानी कल्याण करें ईश्वर कल्याण करें चलिए वृषभ राशि की ओर बढ़ते हैं तो अपने कामकाज पर आज बारीकी से ध्यान देना कोई छोटी सी चीज आगे चलकर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है कोई बहुत बड़ी बात आज आपको खुश करेगी आर्थिक दिन अच्छा है आज नौकरी धंधे की चिंता भी खत्म हो सकती है रोजमर्रा के मामलों में सफलता मिल सकती है दोस्तों से मतभेद है तो खत्म हो सकते हैं गुस्से पर आज संयम जरूरी है गुस्से के कारण बहुत से काम बिगड़ सकते हैं सावधान रहें आज वाहन की जांच करा लें अपने गलतफहमी को दूर रखें करना क्या है आज आपको आज बरगद के पेड़ पे आज आपको जो है दूध चढ़ाना होगा और जो गोचर का अगर हम प्रभाव करें वृषभ राशि के जातकों को तो चूंकि इस राशि का गोचर आज नवे भाव व मकर राशि में ग्रहण लग रहा है जो कि शनि की राशि है परंतु वृषभ राशि के त्रिकोण में ये भाव आता है अतः यह ग्रहण वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ नहीं रहेगा उन्हें किसी न किसी तरीके का जो है कह सकते हैं अपमान व मानहानि का सामना करना पड़ सकता है चलिए दर्शकों वृषभ राशि के जात जातक जो हमारे हैं इनको आज करना क्या रहेगा बरगद के वृक्ष में दूध इनको चढ़ाना रहेगा तुलसी के पत्ते का इनको सेवन करिए बहुत अच्छा रहेगा जो हमारे वृषभ राशि के जातक देख रहे हैं और जितना अधिक हो सके लक्ष्मी प्राप्ति के लिए श्रीम मंत्र होता है श्रीम श्रीम श्रीम श्रीम श्रीम इस मंत्रों का मौन रह के ग्रहण काल के समय जितना अधिक आप जप करते हैं उतना अच्छा रहेगा स्काई ब्लू कलर आपका शुभ कलर है अंक तीन आपका शुभ अंक है मिथुन राशि आज का राशिफल राशि भविष्य और चंद्र ग्रहण ये जो लगा है कैसा रहेगा आपके लिए देखिए दर्शकों इतने लोग देख रहे हैं आप लोग कितनी कंजूसी करते हैं अड़तीस लोग देख रहे हैं और लाइक है सिर्फ आठ दर्शकों अगर प्रोग्राम पसंद आए लाइक कीजिए और ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए बिल्कुल खुल के कीजिए ये आपके ऊपर हमने छोड़ रखा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए तो मिथुन राशि के ऊपर आज का ग्रहण का प्रभाव क्या रहेगा पैसों की स्थिति में देखिए सुधार होने का आज कुछ थोड़ा सा अच्छा समय आपको मिल रहा है लोग आ, आपकी हेल्प करते हुए नजर आएंगे मदद करेंगे आपको यदि कोई लोन चाहिए किसी प्रकार का कर्ज चाहिए तो बहुत ही आसानी से मिलता हुआ नजर आ रहा है आपके लिए दिन मिला जुला फल देने वाला रहेगा कहीं घूमने जा सकते हैं अपने कामकाज में जीवन साथी की मदद मिल सकती है सामाजिक मान सम्मान बढ़ सकता है आज मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे हमारे मिथुन राशि के जातक आज आपको कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए कोई ज़रूरी काम है यात्रा है तो इसको आज आप टाल सकते हैं करना क्या है आज आपको देखिए देवी भागवत पुराण जो है उसमें दुर्गा सप्तती का भी हमारे वर्णन है तो दुर्गा सप्तती में एक मंत्र है इस मंत्र का आप जप कर लीजिएगा या देवी सर्वभूते लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्त नमस्त नमस्त नमो नमः इस मंत्र का जितना अधिक ग्रहण काल में आप जप कर सकते हैं बहुत अच्छा रहेगा इस ग्रहण का जो प्रभाव रहेगा मिथुन राशि के जातकों के लिए बता दें क्योंकि आपकी राशि का जो गोचर रहेगा आठवें भाव में रहेगा मकर राशि में ग्रहण लग रहा है शनि की राशि है मृत्यु के स्थान भाव में ग्रहण लग रहा है तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अशुभ रहेगा बहुत ही ज्यादा कष्ट रहेगा मृत्यु तुल्य कष्ट रहेगा ओम जूम सा महामृत्युंजय मंत्र की ये माला आप जो है जप सकते हैं इसकी सिद्धि कर सकते हैं इन सब चीज़ों से आपको राहत मिलेगी दर्शकों फिर कह रहे हैं राहत मिलेगी हंड्रेड परसेंट राहत नहीं मिलेगी क्योंकि ही जो राम रच रखा हमारा काम है आपको ईश्वर की शरण में भेज देना अब उनके ऊपर है वो क्या डिसीजन लेते हैं तो जो भी उपाय बता रहे हैं इनको आस्था पूर्वक आज ग्रहण काल के दौरान इन मंत्रों को जप लीजिएगा बहुत अच्छा रहेगा और बहुत ही अच्छी जानकारी देखिए आप लोगों को दे रहे हैं इतना बड़ा प्रोग्राम आज हमारा हो रहा है कहीं आपको ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी तो मिथुन राशि के जातकों आज आपको भी तुलसी के पात्र का जितना अधिक सेवन कर सकते हैं करिएगा आज के लिए ग्रीन कलर आपका शुभ कलर रहेगा अंक तीन आपका शुभ अंक रहेगा कर्क राशि कैंसर आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है कामकाज और नौकरी धंधों के मामलों में आज प्रगति होती दिख रही है खुश रहेंगे आप में बहुत ज़्यादा ऊर्जा भी रहेगी समस्या का समाधान निकलता हुआ आज नज़र आ रहा है और पुरानी कुछ जो कर्ज थे लोन थे वो भी आज चुकाते हुए आप नज़र आएंगे विवाहित लोगों के लिए अच्छा समय है विवाहित लोगों को पार्टनर से सहयोग मिलेगा सफलता भी मिलेगी रोजमर्रा के काम समय से पूरे हो सकते हैं प्रसन्नता का माहौल आज घर में रहेगा माता पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा आज करना क्या है नहाने वाले जल में एक चुटकी हल्दी डाल दीजिएगा या हम हल्दी क्यों डलवाते हैं गौर करिएगा हल्दी क्यों डलवाते हैं हल्दी बोल देते हैं आप लोग पूछते भी नहीं क्वेश्चन हल्दी डालने से रेडिएशन का प्रभाव काफ़ी हद तक चला जाता है शरीर से हम तो कह रहे हैं तीन चार चुटकी आप हल्दी डाल के जल में अच्छे से मिक्स करके फिर नहाइए रेडिएशन का प्रभाव नहीं रहेगा कर्क राशि के जो हमारे जातक हैं इनके लिए हम बताएंगे कि कपूर जो है जल में डाल लीजिएगा हल्दी डाल लीजिएगा स्नान करना रहेगा ओम जूम सह या ओम त्र्यंबकम यजाम है सुगंधिम वर्धनम उर्वारुक्मिक वंदनाथ मृत्यु मोर्चित मामृतात ये जो महामृत्युंजय मंत्र है इसके यथासंभव जब कर लीजिएगा आपके लिए ग्रहण बहुत भारी रहने वाला है पार्टनरशिप में भी धोखा वोखा मिल सकता है इसी कारण हम बता रहे हैं और देखिए दर्शकों शेविंग वगैरह हम भी नहीं करवा रहे हैं शेविंग हुआ हेयर कट हुआ ये प्लीज़ आप लोग संडे को करवाइए बेहतर रहेगा क्योंकि आज सूता काल अभी लग जाएगा तो बाल उल नहीं कटवाना है कर्क राशि के जात को वैसे तो एक चीज बता दें सूर्य आपकी ही राशि से गोचर कर रहे हैं इस समय और 17 अगस्त को ये पहुंच जाएंगे हमारे जो है सिंह स्वराशि हो जाएंगे सिंह राशि में तो कर्क राशि के जो जात, जातक हैं इन प्रथम भाव में विराजमान होकर परेशानियों को बढ़ाते हुए और उनके घर त्याग व स्थान परिवर्तन कराने पर तुले हुए हैं तो स्थान परिवर्तन का योग ये ग्रह देगा ग्रह त्याग होगा और बहुत मुश्किल समय में यदि हम बात करें तो स्त्री को भी बहुत बड़े कष्ट का सामना करना पड़ सकता है जो हमारे कर्क राशि के जातक हैं तो जो उपाय बताए हैं ये आप उपाय करिएगा मंत्रों का जाप करिएगा सही चिल्लाकर नहीं करना है मानसिक रूप से करिएगा चिल्लाने से कुछ नहीं होता है मानसिक रूप से जाप करिएगा बहुत अच्छा रहेगा आज के लिए देखिए आपके लिए जो है कलर की यदि हम बात करें तो पर्पल कलर आपके लिए आज शुभ रहेगा और अंक पांच आपका शुभ अंक रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो आज कुछ अवसर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है दिमाग में कई तरीके के विचार आ सकते हैं आज कामकाज से जुड़े नए आइडिया सकते हैं बनाई गई कुछ योजनाएं आज आपकी पूर्ण होती हुई नजर आ रही सुख सुविधा का फायदा मिलेगा लाभ मिलेगा आज आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है आप खुश रहेंगे बिजनेस में नए एग्रीमेंट का योग बन रहा है जिनका फायदा आने वाले दिनों में मिलेगा विरोध और विवाद की संभावना है साथ वाले लोग आप परेशान कर सकते हैं आपको दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा बेकार के कामों में समय बीतेगा ग्रहण की यदि हम बात करें सिंह राशि के जातकों पर तो इस राशि के गोचर में छठे छठवें भाव और मकर राशि में ग्रहण लग रहा है तो शनि की राशि है सिंह राशि का वह शत्रु भाव है तो या ग्रहण सिंह वाले जातकों के लिए तो कुछ थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहेगा शुभता प्रदान करेगा हमने स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि किस राशि वालों के लिए शुभ रहेगा तो सिंह राशि के लिए ठीक रहेगा बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते बहुत खराब भी नहीं कह सकते हैं तो आज आपके लिए उपाय क्या करना है सबसे पहले तो प्रातःकाल अभी चले जाइए सूर्यदेव के दर्शन कर लीजिए दूसरी चीज दूध में तिल डालकर भगवान भोलेनाथ दर्शकों क्या आप हमें सुन पा रहे हैं तो सिंह राशि के बाद यदि हम बात करें तो हमारी राशि आती है कन्या राशि कन्या राशि के जो हमारे जातक हैं इनके लिए ये ग्रहण आज का कैसा रहेगा क्या प्रभाव रहेगा तो बहुत मन में सकारात्मकता रहेगी घर परिवार से लेकर ऑफिस तक सब अच्छा रहेगा आपके आसपास के और आपके जुड़े हुए लोग आज संतुष्ट रहे आज आप अपनी ऊर्जा किसी रचनात्मक कार्यों में लगा सकते हैं आज इससे बहुत हद तक आपको लाभ होता हुआ दिखेगा आपकी बनाई योजनाएं भी पूर्ण हो सकती हैं आज आप अपनी बातों से आसपास के लोगों को प्रभावित करेंगे और आपके सोचे हुए काम पूर्ण होंगे मनवा लेंगे वो कार्य आप जो भी काम करें उसके नतीजों को ध्यान में रख कर करें तो अच्छा है और दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे जो हमारे कन्या राशि के जातक हैं आज कुछ विवाद की स्थिति बन सकती है घर परिवार में इससे आज आपको बचना है चलिए ग्रहण का प्रभाव बताए देते हैं तो चूंकि कन्या राशि है तो आपकी राशि में जो गोचर होगा ये पांचवें भाव और मकर राशि में ग्रहण लग रहा है जो कन्या राशि का त्रिकोण व सुत का भाव है कन्या राशि वाले जातकों के लिए अशुभ रहेगा तथा चिंता प्रदान करेगा ये ग्रहण अब इन चिंताओं से मुक्ति कैसे प्राप्त करें कन्या राशि वाले तो पहली बात आज तांबे के पात्र में आपको जल का सेवन करना रहेगा तुलसी की पत्ती डालकर आप सेवन करिएगा दूसरी चीज विघ्नहरता गणेश जी ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे जी हाँ दर्शकों गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ इंटरनेट से गूगल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा जितना अधिक हो सकता है इसको आपको करना रहेगा गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ आप करिए ग्रीन कलर आपका शुभ कलर रहेगा अंक छः आपका शुभ अंक रहेगा चलिए तुला राशि की ओर बढ़ते हैं आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो जो तुला राशि के जातक हैं इनके लिए यदि हम बात करें तो आसपास और साथ के लोगों की मदद मिलेगी घर में चहल पहल रहेगी कोई सुधार या मरम्मत का काम होता हुआ नजर आ रहा है न्यायालय के मामलों में आज कुछ हद की आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही जो हमारे तुला राशि है और थोड़ी परेशानियों वाला दिन रह सकता है भागम भाग भरी दिनचर्या वाला दिन रह सकता है कोई नया फैसला लेने से आज आपको बचना है जो हमारे तुला राशि के जातक हैं मानसिक तनाव भी बहुत ज़्यादा रह सकता है आज किसी गलत सूचना के कारण आप किसी गलत डायरेक्शन में अपनी ऊर्जा लगा सकते हैं इससे आपको बचना है किसी के ऊपर आंख बंद कर कर भरोसा नहीं करना है जो हमारे तुला राशि के जातक हैं अपनी उत्तेजना पर वाड़ी पर नियंत्रण रखिएगा जो सोचे वो काम होगा लेकिन समय से होगा दूध में थोड़ी सी मिश्री डाल लीजिएगा और बरगद के वृक्ष पे आज आपको चढ़ाना है तुलसी के पात्र भोजन में तुलसी का पात्र डाल के उसको आपको सेवन करना है जो तुला राशि के जातक हैं ग्रह का इनकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो इस राशि के गोचर में चौथे भाव व मकर राशि में ग्रह लग रहा है जो तुला राशि का सुख का भाव है अतः यह ग्रह तुला राशि वालों के लिए अशुभ रहेगा और व्यर्थ का कष्ट प्रदान करेगा वृश्चिक राशि क्या कहता है आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है वृश्चिक राशि पर आगे बढ़े उससे पहले दर्शकों जो भी दर्शक दिल्ली से हमारे देख रहे हैं 18-19 अगस्त को दिल्ली में यदि मिलकर हमसे पर्सनली अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवलोकन करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं शुल्क के साथ ये सुविधा है अगर आप नहीं दिल्ली आ सकते हैं तो टेलीफोन के माध्यम से भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं वृश्चिक राशि की ओर चलिए बढ़ते हैं चंद्रमा की स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी आज आपके लिए आपके सभी कार्य पूर्ण होते हुए नजर आएंगे आज आपको मेहनत का पूरा फल भी मिलेगा अचानक फ़ायदा होने का योग है आपको जल्दी ही कुछ एक्स्ट्रा आमदनी होने का योग है आज किसी निवेश या बचत योजना की शुरुआत करने का यदि फैसला करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा किए गए निवेश से लंबे समय तक फायदा मिलेगा बातचीत में आप बहुत सफल रहेंगे और कई तरीके के मामलों में आज विजय मिलता हुआ नजर आएगा बिजनेस अच्छा चलेगा आसपास लोगों का सहयोग मिलेगा बिजनेस को लेकर टेंशन दूर होगी जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे घर परिवार के कुछ मामलों पर काफ़ी खर्च करना पड़ सकता है तो अपना बजट बहुत मजबूत करके रहिएगा कॉस्मेटिक चीज़ों की आज परचेजिंग होती हुई नज़र आ रही है वृश्चिक राशि के जो जातक हैं इनके लिए ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा तो वृश्चिक राशि के यदि हम बात करें तो गोचर में तीसरे भाव व मकर राशि में ग्रहण लग रहा है जो वृश्चिक राशि का सहज भाव है अतः यह ग्रहण वृश्चिक राशि वालों जातकों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा श्री की प्राप्ति कराएगा लक्ष्मी की प्राप्ति कराएगा अत्याधिक धन लाभ की प्राप्ति होगी वृश्चिक राशि के जो जातक हैं अब आज आपके लिए उपाय क्या करना है तो सबसे पहले जो शिव जी का राष्ट्रक स्त्रोत है जल ले लीजिएगा जल में थोड़ा सा तिल डाल के आपको रुद्राष्टक के पाठ से नमामि शमी श्याम निर्वाण रूपम विभूम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशिमाकाश वासम भजे हम निराकाल मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोति तमीशम इस मंत्र से आपको जल में तिल डालकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कराना है जो रुद्राष्टक का पाठ है गोस्वामी तुलसीदास जो द्वारा रचित रामचरित मास में इसका वर्णन आता है तो बहुत ही परम सौभाग्यशाली पाठ है और इसको करने से कई सिद्धियों की प्राप्ति होगी आज रात में आप ग्रहण काल के दौरान पूरा ये वर्ष आपका बहुत शुभ रहेगा यदि आप श्री मंत्र का मानसिक रूप से जप करते हैं शुभ कलर की यदि आज हम बात करें तो ऑरेंज कलर आपका शुभ कलर रहेगा और शुभ अंक की बात करें तो अंक नौ आपका शुभ अंक रहेगा चलिए धनु राशि की ओर बढ़ते हैं आज का राशिफल राशि भविष्य ग्रहण का कैसा प्रभाव रहेगा तो धनु राशि के जातकों आज अपनी निराशावादी मानसिकता पर आपको काबू रखना रहेगा आज सफल भी होंगे इसमें पैसों की स्थिति में सुधार आने की आज आप पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले समय में आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर होने का योग बन रहा है भाग्योदय आपका हो आज कुछ ऐसी घटना होगी जिससे आपका भाग्य जाग जाएगा इसके साथ साथ सोचे हुए काम पूर्ण होंगे आधी अधूरी जानकारी यदि है तो पूर्ण जानकारी लेकर ही किसी अफसर के पास अधिकारी के पास जाइएगा पार्टनर के साथ पूरी बात शेयर करिएगा कुछ छुपाइएगा नहीं बहुत अच्छा रहेगा आपकी कार्यकुशलता भी आज बढ़ती हुई नजर आ रही मान सम्मान भी बढ़ेगा आज आप अपनी जो आमदनी है उससे ज़्यादा कहीं खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आज आप गैजेट खरीदते हुए नजर आएंगे येलो कलर शुभ कलर है अंक तीन आप कृषि वाले जातकों के लिए धन संबंधी हानि का कारण बन सकता है तो उपाय क्या करना है ओम नमो भगवान उसका आपको जप करना है और दशरथ के शनि स्त्रोत का आज आपको पाठ करना रहेगा चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर कैप्रिकॉन मकर राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती हैं तो मकर राशि के जो हमारे जातक हैं दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है आज वैसा नतीजा आपको मिलेगा जैसा आप चाह रहे हैं मन स्थिर रहेगा कुछ रुके हुए काम पूर्ण होते हुए नजर आएंगे समय से पूरे होंगे स्थिति आपके लिए बेहतर हो सकती है आपका ध्यान आपके महत्व के काम पर ही रखें तो बहुत अच्छा रहेगा कोई खास मीटिंग उच्चाधिकारियों के साथ होती हुई नजर आ रही है जो मकर राशि के हमारे जातक हैं जीवन साथी के साथ कुछ वाद विवाद होता हुआ नजर आएगा इसके साथ साथ दर्शकों यदि हम बात करें मकर राशि के जातकों के वेल्थ की तो वेल्थ के मामलों में बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है मकर राशि के जातकों को मकर राशि के जातक कोई शंका का समाधान आज होता हुआ नजर आएगा किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व के आज आप संपर्क आते हुए नजर आएंगे मकर राशि के जातकों के लिए एक चीज और बताएंगे आज वाहन बहुत सावधानी पूर्वक चलाना है तो प्लीज वाहन बहुत सावधानी पूर्वक चला चलाइएगा आप लोग क्योंकि घात हमने स्टार्टिंग में बताया था कि मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही खराब ये ग्रहण रहने वाला है घात का युग है तो इससे आज आपको बचना है महामृत्युंजय मंत्र की यथासंभव माला जपिएगा भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिए दर्शन करिए पूजा करिए यथासंभव महामृत्युंजय मंत्र का रात में ग्रहण काल के दौरान आपको जप करना है चलिए ग्रहण का प्रभाव बताए दे रहे हैं तो इस मकर राशि का जो गोचर रहेगा प्रथम भाव मकर राशि में ही ग्रहण लग रहा है जो वृश्चिक राशि का लग्न भाव है वृश्चिक राशि का लग्न भाव है तन का भाव इसको बोलते हैं अतः यह ग्रहण यदि हम बात करें तो मकर राशि वालों के लिए अति हानिकारक रहेगा मकर राशि वाले किसी प्रकार का घात किसी कोई आपको चीटिंग देगा यात्रा करने जाएंगे वहां से आपको हानि मिलेगी कोई हादसा हो जाएगा तो संकेत प्रदान करता है ये ग्रहण एक चीज और बता दें बहुत ही राजनीतिक भूचाल लाने वाला ये ग्रहण है तो चंद्र ग्रहण लग रहा है देखिएगा तमाम तरीके की आपदाएं आएंगी बाढ़ आएंगी भूकंप आएगा राजनीतिक परिघटनाएं होंगी शेयर मार्केट बिल्कुल धड़ाम होगा देखते जाइए ग्रहण आया एक महीने के अंदर ये क्या क्या हो रहा है इसका आपको देखना बहुत बड़ा कुछ राजनीतिक जो है उठापटक होगा अभी देख लीजिए ग्रहण लगने से पहले ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अभी चुनाव हुआ है वहाँ पर भी तमाम किसी ने उम्मीद नहीं की थी लेकिन जो है उम्मीदों के परे जो है बहुत कुछ होता जा रहा है तो वर्ल्ड स्तर की भी यदि हम बात करें तो तमाम जगह भूकंप आएगी बहुत कुछ गड़बड़ होने की स्थिति दिखा रहा है तो मकर राशि के जो हमारे जातक रहेंगे इनको हमने उपाय बता दिया है ब्राउन कलर इनका शुभ कलर है अंक नौ इनका शुभ अंक रहेगा और आपको भोजन में तुलसी का पत्र डालकर तब भोजन करना रहेगा जल भी आप पीते हैं तो तुलसी का पत्र ये देखिए यहाँ पर जल रखे होते हैं तो इसमें भी हम तुलसी का पत्र पत्र डाल देते हैं तमाम प्रकार की जो रेडिएशन ग्रहों की जो है ग्रहण काल के दौरान आती है वो सब कट जाती है और रात में आप लोग भोजन मत पकाइएगा भोजन अभी प्रातःकाल पका लीजिएगा संभव होगा तभी रात में खाना है नहीं तो मत खाइएगा एक टाइम भोजन करिएगा कुछ हो नहीं जाएगा और जिनका व्रत है तो कहना ही क्या जिनको भी आज फुल मून का व्रत है वो लोग कुछ भी देखिए ग्रहण काल से बचिएगा थोड़ा सा आज जिनको हमने खीर का भोग बताया था उससे आपको बचना रहेगा तो आज लक्ष्मी जी को हल्दी केसर और चंदन का तिलक भी आप अर्पित कर सकते हैं कैप्रिकॉन वाले चलिए क्वायर्स की ओर बढ़ते हैं कुंभ राशि की ओर बढ़ते हैं कुंभ राशि के जो हमारे जातक रहेंगे ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है कुंभ राशि के जात को जीवन साथी से आज हिम्मत मिलेगी नए कामों की प्लानिंग करेंगे परेशानियों के बावजूद खुद को संभाले तो अच्छा रहेगा मन में चल रही बातें किसी से शेयर नहीं करेंगे तो बहुत आगे आप बढ़ेंगे कुछ काम मन मार कर कर सकते हैं और करने भी होंगे आज यदि अभी तक कोई रोजगार आपको नहीं मिला है कुंभ राशि के जातकों को तो रोजगार की स्थिति मिलती हुई दिख रही है किसी खास काम में देरी हो सकती सोचे हुए काम आपके पूर्ण नहीं हो पाएंगे उम्मीद से ज़्यादा आज खर्च होगा जीवन साथी के साथ कुछ तनाव वाले रिश्ते रह सकते हैं घर से निकलने के पहले आपको कुछ मीठा खा कर निकलना रहेगा और कुछ आज आपको पैसा इधर उधर फालतू के चीज़ों में नहीं लगाना रहेगा वाहन बहुत सावधानी पूर्वक चलाइएगा कार्य स्थल पर वातावरण ठीक ठाक रहेगा तनाव की स्थिति आ जाएगी चलिए कुंभ राशि के जो हमारे जातक हैं ग्रहण की क्या स्थिति रहती है तो कुंभ राशि के जो जातक रहेंगे इस राशि के गोचर चूंकि ग्यारहवें भाव और मकर राशि में ग्रहण लग रहा है तो जो कुंभ राशि का आय भाव है अतः यह ग्रहण कुंभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत बहुत ही अच्छा नहीं रहेगा बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ रहने वाला है कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही हानि करा देगा तो कुंभ राशि के जातकों हानि से आज आपको बचना रहेगा बच कर रहिएगा करना क्या है आपको उपाय क्या करना है चलिए आपको हम उपाय बताए दे रहे हैं दुर्गा सप्तती का कीलक कवच अर्गला इसका आज आप पाठ करिए यथासंभव और बहुत ही अच्छा रहेगा आज के लिए ब्लैक कलर आपका शुभ कलर नजर आ रहा है कुंभ राशि के जातकों के लिए और शुभ अंक की बात करें तो अंक दो आपका शुभ अंक रहेगा अंतिम राशि पाइसेस मीन राशि आजकल राशि भविष्य क्या कहती है कोई बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है कुंभ राशि के जातक सॉरी मीन राशि के जातकों को इसके साथ साथ दर्शकों जो मीन राशि के हमारे जातक हैं ये अपने मन की आज आप सुनिएगा करिएगा दूसरों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं पैसों के मामले में यदि कोई स्थिति अभी तक उलझी हुई नजर आ रही तो ये सुलझती हुई नजर आ रही है कोई अधिकारी के आज आप संपर्क में आएंगे और वो आपकी मदद करता हुआ नजर आएगा आज दूसरों से सहायता मिलेगी प्राप्त होगी प्रभावशाली व्यक्तित्व से आज आपका संपर्क होता हुआ नजर आ रहा है इसके साथ साथ जो हमारे मीन राशि के जातक हैं यात्राओं का योग बन रहा है खास करके जो धार्मिक यात्राएं हैं इनका योग बन रहा है कुछ पारिवारिक मामलों में मधुरता कम हो सकती है पार्टनर के साथ कुछ बात विवाद हो सकता है इमेज खराब होने की टेंशन हो सकती है इससे आज आपको बचना रहेगा घर ऑफिस में आज साफ सफाई करवाइए फालतू की जो चीजें हैं इनको आप घर से कम है उनको बताना चाहेंगे कि इस गोचर का चंद्रग्रहण लग रहा इसका मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो कि आज व्यय भाव है अतः यह ग्रहण मीन राशि जातकों के लिए दुख जो है मिश्रित फलदायी रहेगा सुख दुख भी रहेगा मीन राशि वालों के लिए सुखद स्थिति रहेगी लेकिन फिर बताना चाहते हैं जो हमारे मीन राशि के जातक हैं लाभ तो रहेगा लेकिन लाभ के साथ साथ हानि की भी बहुत ज़्यादा प्रबल संभावनाएं बन रही हैं चलिए अब एक चीज बताए देते हैं ग्रहण का आज सार्वभौमिक फल क्या रहता है तो चूंकि ये ग्रहण अषाढ़ मास चल रहा है इसमें घटित हो रहा है इस समय मकर राशि में स्थित चंद्रमा के साथ स्थित मकर राशि में ही मंगल का और केतु का गोचर राहु सूर्य पर राहु जो है सूर्य पर बुद्धि की दृष्टि है दूसरी तरफ सूर्य और राहु के साथ शनि का षडाष्टक योग भी बन रहा है अतः इस अवस्था में आग्रह जलीय जीवों राजनीतिज्ञों प्रतिष्ठित व्यक्तियों सर्वसाधारण और जो दवाई बनाते हैं औषधि निर्माताओं शस्त्र आयुध इनके द्वारा जो जीविका निर्वहन करने वाले जैसे कि सैनिक आदि हैं अगर शस्त्र से जिनकी जो है रोजी रोटी चलती है वृद्ध जनों के लिए बहुत कष्टकर रहेगा कुछ प्रांतों में भारी प्राकृतिक आपदा से धन जन की हानि होगी और राजनीतिक व शासकीय संघर्ष की भी प्रबल संभावना दिख रही है रोग शोक से जनजीवन त्रस्त होंगे ये बिल्कुल फैक्ट है यूनिवर्सल ट्रूथ है इसको कोई भी नहीं बदल सकता है दर्शकों गुरु पूर्णिमा पर भी चलिए आपको हम कुछ बताए दे रहे हैं अब आप बन ही गए हैं तो देखिए हमारे वेदों में गुरु को त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर बताया गया है क्योंकि वो गुरु ही हैं जो अपने शिष्यों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं तो गुरु पूजन की हम विधि बता देते हैं देखिए आज प्रातःकाल स्नान करके नित्य कर्म से होकर उत्तम और शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिएगा आज व्यास जी कृष्ण द्वापायन महर्षि वेद व्यास जी के अवतरण का दिन है धरती पर अवतरण लिया था उनके अवतरण का दिन है तो उनके चित्रों को आप सुगंधित फूल माला चढ़ाकर अपने जो है उस पर आप धूप ला लीजिएगा अपने गुरु के पास जाइएगा उनको कुछ आज आपको गिफ्ट देना रहेगा सुगंधित चीज़ों का आज आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं और दक्षिणा देकर उनसे आप आशीर्वाद ले लीजिएगा गुरु का दिया हुआ आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता है दर्शकों एक चीज़ और बता दें तो ये गुरु पूर्णिमा की रही बात अब चलिए कुछ चीज़ें हम आपको आज जानकारी दे दें सत्ताईस जुलाई से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं तो आज 1713 में रूस और तुर्की ने शांति संधि पर हस्ताक्षर किए थे और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में एडिलेट की स्थापना 1836 में आज ही के दिन हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की शाखा ब्रिटिश इंडिया कमेटी को लंदन में दादा भाई नेहरूजी विलियम डब्ल्यू एस कैन और विलियम डिग्बी के नेतृत्व में आज खोला गया था 1889 में 27 जुलाई का आज का दिन है अट्ठारह में बाल गंगाधर तिलक आज ही के दिन पहली बार गिरफ्तार किए गए थे ब्रुसेल्स में अंतरराष्ट्रीय भौगोलिक संगठन का आज के दिन गठन हुआ था इसके साथ साथ दर्शकों आज की यदि हम बात करें तो जो टाइटेनिक जहाज है 1912 में अपनी पहली यात्रा में जो डूबा था उसका मलबा आज ही के दिन खोजा गया था आज दर्शकों रूसी प्रक्षेपण यान नेपर था जिसका जो है प्रयोग किया गया था वो धरती पर गिर गया था ये 2006 की हम बात बता रहे हैं 27 जुलाई के दिन आज के दिन ही गिरा था और पूर्ण यदि आज हम अवसर बता दें तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ स्थापना का आज दिवस है 27 जुलाई आज doctor APJ APJ Abdul Kalam जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं वैज्ञानिक रह चुके हैं उनका स्मृति दिवस है तो आपका दिन दर्शकों प्रभु से इच्छा रहेगा कि मंगलमय रहे तमाम चीज़ें हमने आपको बता दी आप धैर्य रखिएगा पेशेंस से काम रखिएगा जिन राशि के लिए अच्छा है उनके लिए तो ठीक है जिन राशियों के लिए खराब बताया है वो लोग बहुत धैर्य से काम रखें बहुत अच्छा रहेगा तो भगवान भोलेनाथ काल का आप लोगों को जो है ध्यान करना है स्मरण करना है तो दीजिए दर्शकों आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा बताते रहिएगा अपने ज्योतिषी को इजाजत दीजिए अपने नए वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार राम राम ईश्वर आप सभी का कल्याण करें